Wa an Abdurrahman bin Abi Layla qala Laqiyani Ka'ab bin Ujrah fa qala ala uhdi laka hadiyah. Jadi Abdurrahman bin Abi Layla dia berkata, aku bertemu dengan Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Maka dia berkata, maukah aku hadiahkan kepada engkau sebuah hadiah? Apa hadiah tersebut? Hadiah ilmu. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam faraja alaina. Fakulna satu hari Rasulullah SAW keluar bertemu dengan kami. Maka kami berkata, Ya Rasulullah, Qad allamana Allah kaifa nusallimu alaik. Allah telah mengajarkan kami bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaik? Sekarang kita hadis tentang salawat. Nah, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Faqala, maka Nabi berkata, "Qulu," katakanlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi berkata ya, ya Allah salam kami sudah diajarkan oleh Allah salamu alayka. Ya. Tetapi bagaimana dengan solat solawat? Kami tidak tahu bagaimana cara bersolawat. Jadi sama antum. Para sahabat ahli bahasa Arab atau tidak? Ahli bahasa Arab. Mereka mungkin saja bikin model-model solawat dari diri mereka. Bisa saja. Mereka mampu. Tetapi mumpung ada Nabi, ngapain bikin solawat sendiri? Maka mereka tanya kepada Nabi bagaimana cara solawat yang baik untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ajarkan solawat yang disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang terbaik namanya salawat Ibrahimiyah. Namun kebanyakan orang bersalawat tidak bersalawat dengan salawat ini. Kenapa? Karena salawat ini tidak bisa dilagukan. kurang enak. Orang bikin salawat inilah salawat Fatilah, salawat Nariyah lah, salawat apalah, salawat itulah Ya akhi Nabi sudah ajar. Ini doa solawat keluar langsung dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang minta para sahabat pasti Nabi ajarkan solawat yang terbaik. Kalau hanya ngarang, para sahabat bisa ngarang sendiri. Para sahabat bisa ngarang solawat sendiri. Mereka ahli bahasa Arab. Tapi mumpung ada Nabi, mereka tanya kepada Nabi. Nah, ngapain kemudian kita bersolawat dengan karangan orang-orang? Saya tidak menyalahkan. Ya, silakan selama tidak aneh-aneh salawat tersebut. Tapi kalau diyakini, barang saya baca salawat Fatih, seakan-akan hatam Quran berapa kali, barang saya harus baca salawat Nariyah, maka keutamanya begini-begini. Itu butuh dalil kalau seperti itu. Oh ini pengalaman. Pengalaman tidak bisa dalil Kalau anda jadikan pengalaman, betapa banyak orang minta di kuburan dikabulkan doanya, betapa banyak ke gereja dikabulkan doanya. Terus jadikan dalil. Pengalaman bukan dalil. Pengalaman bukan dalil. Ya. Maka bagaimana kemudian kita meninggalkan doa yang diajarkan Nabi, kemudian kita mengambil doa-doa yang karya manusia yang tidak jelas benar atau salah tidak jelas pahalanya ada pun salawat yang diajarkan oleh nabi harusnya kita menjaganya disebut dengan salawat Ibrahimiyah